लिबर ऑफिस मॅथ वरील स्पोकन ट्युटोरियल मध्ये आपले स्वागत या ट्युटोरियल मध्ये आपण लॉगरिदम सहित डेरिव्हेटिव्हज आणि अवकल समीकरण इंटीग्रल समीकरण आणि सूत्र कसे लिहायचे ते शिकू यासाठी चला सर्वप्रथम आपण मागील ट्युटोरियल मध्ये तयार केलेले राइटर डॉक्युमेंट उदाहरण टी उघडू येथे चला डॉक्युमेंट्सच्या शेवटच्या पेज पर्यंत स्क्रोल करू आणि नवीन पेज वर जाण्यास कंट्रोल एंटर दाबू आता derivatives and differential equations type करा आणि एंटर की दोन वेळा दाबा आता इन्सर्ट मेन्यू नंतर ऑब्जेक्ट आणि नंतर फॉर्म्युला वर क्लिक करून मॅथ उघडू पुढे जाण्यापूर्वी फॉन्ट साइज़ 18 पॉइंट पर्यंत वाढवूया अधिक चांगल्या वाचनीयतेसाठी अलाइनमेंट लेफ्ट मध्ये बदला आणि आपल्या प्रत्येक उदाहरणाच्या मध्ये अधिक चांगल्या वाचनीयतेसाठी नवीन लाइन आणि रिकामी लाइन जोडा चला आता डेरिवेटिव्स अँड डिफरेंशियल समीकरण लिहिणे शिकू मॅथ हे सूत्र आणि समीकरण लिहिण्यासाठी अतिशय सोपी पद्धत पुरविते आपल्याला केवळ त्यास अपूर्णांक प्रमाणे हाताळायचे आहे आणि ओवर मार्कअपचा वापर करायचा आहे उदाहरणार्थ एकूण डेरीवेटीव डीएफ बाय डीएक्स लिहिण्यासाठी फॉर्म्युला एडिटर विंडो विंडोमध्ये मार्कअप आहे df ओव्हर dx. पुढे पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह्ज साठी आपण पार्शियल शब्दाचा वापर करू शकतो आणि मार्कअप अशा प्रकारे दिसेल del F over del X partial मार्कअपचा वापर करताना आपल्याला कर्ली कंसाचा वापर करावा लागेल राइटर ग्रे बॉक्स मधील पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह्ज साठी असलेले डेल चिन्ह पहा येथे आणखीन एक उदाहरण आहे न्यूटन्सचा दुसरा गती नियम जे त्वरण आणि बल मधील संबंधाचे वर्णन करते F is equal to M यास नेहमीच्या अवकल समीकरणाप्रमाणे लिहिल्या जाऊ शकते F of T is equal to M to D squared X over D squared लक्ष द्या आपण क्रियाच्या क्रमाच्या अवस्थेसाठी विविध कर्ली कंसाचा वापर केला आहे आणि समीकरण स्क्रीनवर दर्शविल्याप्रमाणे दिसेल येथे आणखीन एक अवकल समीकरणाचे उदाहरण आहे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यावेळी जर वस्तूचे तापमान थीटा टी असेल तर आपण अवकल समीकरण लिहू शकतो D of theta over D of T is equal to minus K to minus s जेथे S हे भोवतालच्या परिसराचे तापमान आहे राइटर ग्रे बॉक्स मध्ये समीकरण पहा आता आपले कार्य सेव करू फाइल वर जा आणि सेव्ह वर क्लिक करा आता संकलन समीकरण कसे लिहायचे ते पाहू आणि राइटर ग्रे बॉक्स च्या बाहेर तीन वेळा क्लिक करून नवीन पेज वर जाऊ आणि नंतर कंट्रोल एंटर दाबा इंटीग्रल इक्वेशन्स टाइप करा आणि दोन वेळा एंटर दाबा चला आता इन्सर्ट ऑब्जेक्ट मेन्यू वरून मॅथ उघडू फॉन्ट साइज़ 18 पॉइंट पर्यंत वाढवा आणि अलाइनमेंट लेफ्ट मध्ये बदला इंटीग्रल चिन्ह लिहिण्यासाठी फॉर्म्युला एडिटर विंडो मध्ये आपल्याला केवळ टी मार्कअप वापरण्याची गरज आहे एक रियल व्हेरिएबल एक्स चे एक फंक्शन एफ आणि एक्स ऍक्सिस वरील रियल लाइन से a, बी इंटरवल निश्चित इंटीग्रल अशा प्रकारे लिहिल्या जाऊ शकते integral from A to B F of X X integral चिन्ह दर्शविण्यासाठी आपण टी मार्कअप वापरला आहे ए आणि बी लिमिट्स दर्शविण्यासाठी आपण मार्कअप फ्रॉम आणि टू चा वापर केला आहे राइटर ग्रे बॉक्स मध्ये सूत्र पहा पुढे एक उदाहरण आयतस आकारमान गणण्यासाठी दुहेरी इंटीग्रल सूत्र लिहू आणि सूत्र स्क्रीनवर दर्शविल्याप्रमाणे आहे जसे की आपण पाहू शकतो दुहेरी इंटिग्रल साठी मार्कअप आहे आय आय एन टी त्याचप्रमाणे आयतसचे आकारमान शोधण्यासाठी तिप्पट इंटिग्रलचाही वापर करू शकता आणि तिप्पट इंटिग्रलसाठी मार्कअप आहे I I I N T इंटिग्रलचे लिमिट्स दर्शविण्यासाठी सबस्क्रिप्टचा वापरही करू शकतो सबस्क्रिप्ट वापरून मॅथ इंटिग्रलच्या खाली उजव्या बाजूवर कॅरेक्टर स्थित करते तर अशा पद्धतीने आपण मॅथ मध्ये इंटिग्रल सूत्र आणि समीकरण लिहू शकतो आता लॉगरिदम्स समाविष्ट सूत्र कसे लिहायचे ते पाहू हे आपण नवीन मॅथ ग्रे बॉक्स किंवा मॅथ ऑब्जेक्ट मध्ये लिहू लॉगरिथम्स टाईप करा आणि दोन वेळा एंटर दाबा पुन्हा मठ उघडा आणि फॉन्ट 18 पॉइंट पर्यंत बदला आणि त्यास लेफ्ट मध्ये अलाइन करा लॉगरिदमचा वापर करून एक सोपे सूत्र आहे log 1000 to the base 10 is equal to 3 येथील मार्कअप पहा येथे आणखीन एक उदाहरण आहे log 64 to the base 2 is equal to 6 चला आता नॅचरल लॉगरिथम से इंटीग्रल वर्णन लिहूया the natural logarithm of T is equal to the integral of 1 by X DX from 1 to T आणि मार्कअप स्क्रीन वर दर्शविल्याप्रमाणे दिसेल आपल्या उदाहरणास सेव करू तुमच्यासाठी येथे असाइनमेंट आहे खालील डेरिव्हेटिव्ह सूत्र लिहा D squared Y by D X squared is equal to D by D X of in brackets D Y by D DX मापन कंसाचा वापर करा खालील इंटिग्रल लिहा integral with limits zero to one of in curly brackets square root of X DX पुढे खाली दर्शविल्याप्रमाणे इंटिग्रल लिहा double integral from T of in curly brackets two sine X minus three Y cubed plus five DX D Y आणि सूत्र वापरून log x to the power of p to the base b is equal to p into log x to the base b. log 1024 to the base 2 सोडवा Tumcha sutras format kara. हे ट्यूटोरियल येथे संपत आहे संक्षिप्त रूपात आपण डेरिव्हेटिव्हज आणि अवकल समीकरण लिहिणे लॉगरिथम्स सहित सूत्र आणि इंटेग्रल समीकरण शिकलो स्पोकन ट्युटोरियल प्रॉजेक्ट हे टॉक टू टीचर या प्रोजेक्टचा भाग आहे यासाठी अर्थसहाय्य ठे national mission on education through ICT MHRD government of India यांच्याकडून मिळालेले आहे हा प्रॉजेक्ट contactspoken tutorialorg द्वारे समन्वित आहे या संबंधी माहिती पुढील साइटवर उपलब्ध आहे या ट्युटोरियलचे भाषांतर कविता साळवे यांनी केले असून मी रंजना भांबळे आपला निरोप घेते सहभागासाठी धन्यवाद